здравствуйте. Только что приехала к нам Панна. Колер Пул называется. Три с половиной миллиметра толщина ванны. Вот в таком виде она приехала. Снимаем упаковку. релаксации. Вот. Ванна вся целая, нет никаких сколов, ничего. Название такое. И в комплекте с этой ванной Раскрыли коробочку с ножками, такие ножки. Крепятся здесь на двойной скотч, плюс еще вот такой механизм. Так, и есть инструкция по сборке ножек. Вот и все. в ванной есть вот такие подложечка такая, которая по идее, должна смягчать э, звук воды. Поэтому ну, как струя воды должна идти тихо. Вот отличающий, что отличает эту ванну от других. Ванну мы купили в розетке, доставка хорошая. Пользуйтесь условиями розетки.